09.07.1996 года рождения. 96-го? Молодой. А Вагнеровец? Да. Эм, сидел? Да. Где? Колония строгого режима э, Липецкой области, город э, Елец. За что сидел? Э, за кражу. Сколько дали? Три с половиной года. А что, кража какая была? У ну, меня дома соответственно, украл барашка. Барашка? Да. И, ну, я, я его съел. Получилось, я как, я его украл, ну, получилось у себя в, селе у гаишника. У гаишника? А ты знаешь, что это гаишник? Да. А, да, в чем как бы причина была? Кушать хотелось? Да, у нас в деревне работы нет. Там, ну, деревня, она, там 10 домов. Там не работает, ничего нет. А, если я судимости, а с моим судимостью надо, ну, в другой город нельзя уехать. А у тебя перед этим была еще судимость, да? Да. А за что? У меня тоже самое кража. Ну, а что? То, то, то есть э, первый раз а у меня кража была, я с проникновением в жилище. Ну, в жилой дом залез. Тоже в селе? Да. У тебя, да? Да. И что, что там украл? Ну, там ну, тоже по, по, по еде, и, ну и так, бытовую, бытовую технику. А семья есть у тебя? Да. Кто? У меня мама, папа э, и братья сестры. Ну, у меня в семье семь человек. Ого. Слушай, а что такие большие экономические проблемы, что не, не было что кушать? Ну, а мамка у меня пенсию получает. А что там, пенсия 8, 8 тысяч. А, получает по, потере, по потере кормильца. У меня, то есть, а, отец э, у меня родной, вот, а у троих он, а, он ну, как умер. Угу. Вот, а она за эту пенсию получает. А папа чем занимается твой родной? А он у меня инвалид 13 лет уже в лежачем состоянии. В лежачем? А у него э, ноги, руки отказали. Из-за чего? Ну, он э, пил в свое время 15 лет. Алкоголь, да? Да. И не мог остановиться. Нет. А ты самый младший, я так понял, да, в семье? Ну, там еще младше меня есть. Я, ну, у нас идет как погодки. Угу. Там я начинаю с 92-го, 93-й, 97-й, 96-й. Типа пошло так. А работу пробовал найти? Да, я, до судимости я работал. То есть э, когда, ну, не воровал ничего, вот, я работал, с э, строительством занимался, а, ну, в Москве работал на стройке. А потом по, после Москвы э, там приехал с вином, связался, так пошел и поехал. Типа пьянствовал, да? Да. Ну, по, потом э, я что-то... Мне здесь условное дали, тоже за кражу. Я, ну, Работал тоже на, на, бензо, на бензоколонке. Вот. Ну, денег, денег заработал, там, э, женился ну, в восемнадцатом году. и, ну, то же самое, жена есть и дочка пять лет. У тебя дочка пять лет, да? да. Um... А с барашком как было? Ты для семьи или сам голоден был? А, с барашком я как дома сидел, он, но ну, у меня получилось как, я не в трезвом состоянии. Ну, у меня все вот эти кражи, они, получается, не в трезвом ну, состоянии. Ну, ты, как бы пил, да? Да. Ну, у меня, если я выпил, то я пошел. А с женой жил, с дочкой или... Нет, они э, отдельно. Ну, а то... Э, жена как бы ушла от тебя или как? Не, она, э, она уехала, то есть, а, ну, то ей то, тоже надо было работать, ну, как-то воспитывать. Я то, бишь, как а, ну, попросил свою тещу, то есть, а, чтобы она на алименты подала, чтобы какие-то из колонии деньги приходили дочке. Угу. Вот. Ну, то есть, я как-то я получил дарственный. Вот. Я переписал сначала на тещу дом, а потом она, теща, она этот дом будет переписывать на дочку, чтобы, ну, дочке, чтобы осталось. Хорошо. Э, ты сколько отсидел, сколько еще оставалось? Мне оставалось, я отсидел два с половиной года, оставался мне ровно год. То и... есть я, я в, в этом году должен в, в декабре выйти. Приехали представители Вагнера или Пригожин? Я не знаю, там кто бы приезжал, там был, был двое всего. Э, ну, там э, три, э, а было три звезды. И, На как... погонах? Не, у него, получается, вот здесь вот, угу. или здесь, я уже точно не помню, три звезды. Ну, то есть, э, как а, рассказывали, то есть, а, что это, ну, это уже по слухам в лагере, что это, ну, три звезды ЛНР, ДНР и Герой России. Угу. Вот. Ну, то есть, а потом как все это, ну, они как объяснили все, у нас было в колонии 655 человек, вот. И то есть, а, как, а, ну, всех собрали в колонии. Вот. И ну, они начали а, рассказывать, ну, то есть там будет вам денежные выплаты выплачиваться, а и бумага чи, чистого листа будет. Вот. Ну, из нашей, из нашей колонии согласилось 400 а, человек. 400? Да. Больше половины, окей? Да. Вот. Ну, они как э, а, вот этот ну, представитель, он, я, я бы сказал, э, я точно не знаю, кто он такой. Вот. Или от Минобороны, я не знаю. Вот. Ну, то есть а он э, сказал, я оставляю своих двоих людей, они будут заниматься, ну, документ там, кто вещи инфицированный отдельно, а здоровых тоже отдельно. Вот. А вот этих вот, ну, обиженных, вот. А за ним какой-то другой прилетит, короче. А бизонок тоже брали? Да. Ну, там, э, как э, он э, нам объяснили, что за ними другой прилетит обиженный. Угу. Ну, так вот. Но ну, нам сказали, вам надо ждать три недели до отправки. Это когда было? А это было а, где-то в сентябре месяце. Ну, потому что с 19 на 20, по-моему, мы в ночь уже отправлялись. А ты помнишь, э, вот если я тебе сейчас фотку, например, покажу, тот или не тот бы приходил? Угу. Был? Да. Он был? Да. Зеленый свитер. Только это, это Пригожин. Разве? Да. Ну, лицо знакомое, вот это. И э, зеленый свитер. Да, это Пригожин. Он как бы ЧВК Вагнер, самый главный. Ну, да, только зеленого свитера не хватает. Ну, он здесь в этом. Он здесь в костюме, но я не могу там найти, например, зеленого. Ну, он, да? Ну, да. Да. Это... То, то, тоже, когда я в плену был. Вот. Это, это, это Пригожин. Ну, вот он, да. Да. То есть лично приезжал Пригожин, окей? Ну, вот. Ну, а что э, дальше там? Ну, нам э, начали заниматься документами. Нас раскидали, ну, вот эти вич инфицированные. Вот. Ты здоровый, да? Да. Угу. Ну, я, я сам э, в столовой работал. Угу. Поваром. Вот. Ну, мы как это, ждали три недели. Вот. Потом, ну, где-то ну, где тогда 19-20 что ли числа нас а, спецмашины начали э, грузить а, ночью уже. Вот. Ну, нас там в клубе собирали, там э, по вещевому удовольствию говорили. Вот. И потом, то есть, после этого всего нас отправили на военный аэродром. Ну, то есть, уже, ну, на погрузку. Вот. И получается, как мы прилетели в Ростов, что ли, я не знаю. Угу. Вот. Нам э, там, то есть, а, обули одели, вот, а потом погрузили вертолет, и мы полетели, короче, в поле. В, там Урал э, ждали. И, то есть, э, нас выгрузили из вертолетов. Вот. Они нам сказали, 10 а, минут перекура, грузимся и едем дальше. Вот. Ну, мы как бы погрузились в Урал. Вот, и все, короче, как Урал, да, по поехали, тенты закрыли. Вот, э, мы даже ничего не видели. В плен когда взяли? Э, в плен, э, по-моему, у меня точное число я не могу сказать, но где-то 25 или 26 ноября. А где? Под Бахмутом. Там, получается, лесополоса была. Вот. У нас получается одна лесополоса. Вот. Вот. А здесь э, идет э, дорога, ну такая э, грунтовая. Вот. И здесь лесополоса, ну и здесь я березовую посаду тоже. Нам надо было с этой лесополосы занять позицию на другой в лесополосе. Ну, то есть, что начали штурмовать. Ну, в ходе этого штурма, то есть, э, а, ну, как мы, как меня послали первым, за мной двинулись остальные. остальные. И получается, мы э, с ВСУ столкнулись лоб об лоб. Здесь началась перестрелка. Ну, командир по, это, прошумел все по окопам. Мы все по окопам э, начали, короче, Э, ну, упали в окопы. Вот. Ну, перестрелка началась. Вот. Смотрю, двое короче, пробежали. Вот. Ну, их э, сразу за двух сотила. Ну, потом э, смотрю, командир там побежал, ну, ну тоже. Я, получается, у него как у нас бронежилеты, вот, а, а сзади эвакуационный трос. Я, получается, его за трос начал тянуть. А здесь птичка, я не знаю, что скинула. Ну и вот там вообще, э, ну, за двухсотил, и, ну, естественно, я осколок получил. Куда получил осколок? Ну, у меня, получается, в ногу здесь вот, угу. и в лопатку. Ну, у меня за, вот, за два месяца, ну, у меня, ну, ваши врачи вылечили быстро. А сколько из колонии вообще пошло человек? Все 400? Да. И все с тобой воевали под Бахмутом, да? Нет, э, там их э, раскидали. Ну, э, то есть э, кто кого. Угу. Ну, кто на эвакуацию, кто ну, то, тоже по разным позициям. Ты штурмовик был? Да. Стрелок? Да. У нас И... Э, все стрелки. Из 600 человек с колонии забрали 400. Это почти вся колония. Ну, да. А ты слышал, что с ними сейчас? Ну, как мне уже э, рассказывали, что с моей группы никого не осталось. То есть ты единственный выживший? Да. С твоей группой среди 400 человек. Ну, как, как мне рассказали. Леп. А там я, это я был я в, в Херсонской области, что ли, ну, когда меня привезли уже из Бахмута. Угу. Когда меня посадили в подвал, вот. Они начали тоже э, видео показывать. Ну, узнаешь, ну я там всех узнал своих. Все двухсотые, да? Да. А смотри, а как, как вообще воюет Вагнер? Воюет Вагнер, ну, блин, а, а, таких я специалистов я не видел, только видел вот как я. все. А ты какую-то учебку проходил или нет? Да, мы проходили учебку, то есть у нас учебка состояла из а, этого, как, ну, перезарядка оружия, эвакуация, вот, медицина и полигон. Ну и прохождение в тройке, и все. Три недели. какие законы среди Вагнеров вообще? За, дез... за дезертирство что? За, за дезертирство, ну, я это точно не знаю, но как а, по, по слухам уже говорили другие уже пацаны, что он ну, за дезертирство полагается, что расстрел, ну, там, я не знаю. Двухсотый. Э, слушай, а вот то, что ты пошел на войну, это чисто шкурняк был? Ну, как он э, пообещали там денежные выплаты и чистый лист. А сколько денег обещали? Ну, первые там 100 а, э, вот, э, учебные, а, ну, то есть боевые уже 200. Получал деньги? Нет. Вообще нет? Вообще. А как должны были давать наличкой? Ну, нет, как нам объясняли, что денежных выплат у нас не будет. Мы дали, короче, а, координаты, то есть, ну, а, родственников. То есть э, родственники, они сами будут получать. Так, а, а связывались или нет? Нет. Я по, последний раз я звонил с колонии 10 сентября. А ты не знаешь даже, да? Нет. Получали ли они или нет? Я э, вот э, с, с того момента больше я не связывался. А смотри, вопрос. Эм, ты с кем-то советовался из родных, что пойдешь? Да, я с, с матушкой разговаривал, она мне сказала, ну дело твое. То есть можешь идти, можешь не идти, да? Да. Мы, а потом с женой созвонился, со второй. Со второй женой уже? Да. У меня, получается, бывшая и, э, ну, уже официально. Официально? Да. Блин, ты быстрый в этом, короче. Ну, я расписался а, второй раз в колонии. А, она откуда? Она с Самары. Откуда? Город Самара. А как вы познакомились? Ну, через интернет. А она приезжала, да? Да. Ну, то э, как, в колонии были, была сотовая связь раньше. Угу. Ну, я так э, через интернет познакомился. А сейчас э, я слышал, что администрация очень закручивает гайки, да? Э, э, вот это да. А почему? Ну, они, вот, э, я так понял, то есть они тоже, тоже на этом, то есть, ну, как в колонии становится режим более тяжелый. Вот. Ну и, соответственно, то же самое, что вот так вот. И толкают, как бы, чтобы записывалась Вагнер? Ну, я так понял, что да. А, как воюют в ВСУ? ВСУ. Ну, в ВСУ я своими глазами, то есть ощутил ну, более-менее... Э, Мне просто вот это вот я увидел только, что они, вот эти птички летают. Ну и... Дроны. Ну, я не знаю как. Дроны. И как они стреляют и все. А остальное не успел э, даже и посмотреть. А Вагнера как? В... Тупо идет? Вагнера, ну, они как... У нас зато дорог только вперед. А как? Дорог только вперед. Ну, ну это ну. все как в тире, да? Расстреляют? Ну, идешь в, не шагу назад. Хочешь что-то сказать украинцам? Да, я хотел бы сказать одно, чтобы меня а, обменяли на а, а, украинских военнопленных тоже, вот, э, чтобы вернулся я к своим родным, близким, э, к маме, э, к маме, к отцу, ну, ко всем своим. И то же самое, чтобы дочку видеть. Смотри, а вот у тебя контракт полгода. Да. Тебя теоретически меняют. Полгода еще не прошло. У меня в марте. В марте. Ну, до марта еще дожить нужно, да? Вот теоретически тебя меняют. Тебя возвратят на фронт? Я не знаю, что будет. Не знаешь? Нет. Боишься возвращаться? Ну, я не знаю, ну, хотелось бы вернуться к, э, к своим близким. Ты с мужем воевал, да? Нет, я с ним э, не воевал, я просто с ним столкнулся. Где? Ну, в, на этой э, а, базе в, Хер, э, в Херсонской области. И а что он за человек? Ты знаешь, что с э, ним случилось, да? А? Ты знаешь, что с ним случилось? Ну, я как, я с ним не так уж и близко столкнулся. Это мне уже, когда меня туда привезли, а его уже забрали. Угу. Вот, мне а, ЗСУ уже рассказывал про него, что он нормальный пацан там был. Ну, а работал, а, крышу крыл. Ну, и здесь его забрали. А, россиянам что-то хочешь сказать? Россиянам, я не знаю, что им э, сказать. Им, это э, их, их не политика. Я не знаю, зачем эта специальная военная операция началась. Вообще не понимаю. Ну, я я думаю, все, скоро это все закончится. И больше ничего. Про, про, просто единственное, хотелось бы попасть домой поскорее, и все. Чтобы, ну, то есть а, военнопленных э, а, с Украины обменяли. На, ну, тоже на, на нас, на Вагнер.